Друзья, всем привет! Сегодня мы вновь выбрались на поиск. Сегодня я поеду в то же место, где был позапрошлое видео, но в тот раз я не смог, не хватило мне силы времени добить оставшиеся пляжи. Сегодня вновь также подъедем, накачаем лодочку и по той же схеме, по тому же маршруту доплывем до новых пляжей, неизведанных, и проверим их на наличие драгоценных металлов. Так что смотрим, не переключаемся, все самое интересное впереди. Погнали. Ну что, вот мы уже подъехали. Осталось чуть-чуть и будем смотреть, сможем ли мы сегодня спуститься на машине прямо к берегу. Потому что у нас, как я говорил, какой-то прям аномальный сезон дождей. И тут все размыло, короче, все берега. Потом спуститься мы, конечно, спустимся, но вот подняться будет уже проблематично. Но мы сейчас глянем по месту уже, как там что. Ну что, в общем, дорога такая более-менее сухая, но тут песок. Была бы глина, я, конечно, не рискнул бы спускаться. Вот здесь песочек, так что сейчас мы спустимся и посмотрим. Точнее, не посмотрим, а, короче, спустимся и будем уже раскладывать лодку. Надувать. Так что смотрим. что, вот спустились, все отлично. Сейчас разложимся и начнем наши поиски, ребят. Ну что, друзья, начинается самый неприятный момент, это надевание костюма. У нас тут почти все готово, осталось костюм надеть и поплывем. Так что смотрим, смотрим, скоро начнутся находочки. Друзья, ну что, в общем, плывем мы уже на лодочке потихонечку. Скоро доплывем до пляжа и начнется наш сегодняшний поиск. Места заглядения. Сегодня не спеша обследуем все пляжи. Так что смотрим. Все самое интересное, я думаю, будет впереди. Сейчас подплывем и начнется поиск. Как так-то? Зачем взял его на свою голову? Теперь все золото соберет. Мне ничего не останется. Ох, надо было тебя по пути сюда в лесу высадить. Все в следующий раз так и сделаю. В общем, все. Закончился сегодняшний наш выезд на КОП. Сегодня ну, в принципе, хорошие находки, можно сказать. У меня одно колечко, небольшое женское обручалочка, а у моего друга один крест хороший и перстень. В общем, зачетные находочки. В прошлый раз у меня здесь были хорошие находки, сегодня у него. Ну, домой приедем, конечно же, все взвесим и покажем вам. Так что остаемся. Скоро будет обзор находок. Ну, а сейчас мы решили немножко подкрепиться пищей богов тошиками. Ну что, друзья, вот мы и добрались до дома. Сегодня был отличный коп, хороший, плодотворный. Но больше повезло моему напарнику. Сейчас посмотрим по находочкам. А по находочкам сегодня, ну, начну с себя. Вот такая вот небольшая обручалочка. Сейчас посмотрим по граммам. 1.16. Ну, это можно сказать, бензин отбил. Есть пробы, все. Нормально. Такая женская маленькая обручалочка. Совсем крохотная. Ну, а у моего напарника сегодня просто бомбезные находки. Смотрите, перстень какой шикарный. Толстенький. Что он у нас там покажет? О, 6.33, шикардос. 6.33. И вот такой вот крестик. Был на Гайтане. Был на Гайтане. Вот немножко потемнел. Давно лежит. По граммам 2,77. Итого 9, 11. Ну и суммарно 10, 26. Друзья, ну вот такие вот отличные находки сегодня получилось найти. Э, добили мы этот карьер, добили все пляжи. Теперь больше не будет у нас мысли туда поехать покопать. Ну, может, в конце сезона, если будет лето жарко, будет засев, должен быть. Поедем еще разок проедемся. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Все, всем пока.